Hoi! hey, eh, ik, hoorde dat er een feestje was. Ja, ja, eh, een heel leuk feestje. Want, eh, uh, oh ja, ja, jij bent jarig. Haha, <laughs> gefeliciteerd. Doei, doei.